嗨，大家好！一年一度可以浪费化妆品的万圣节又要到了，今年我准备了梦幻独角兽妆容。妆容的具体画法会在后面一一讲解。我比较想吐槽的是这顶没有刘海的假发，为了遮掩我的大额头，我只能放了很多假发在上面。下面我们正式开始化妆吧。